Jeden Morgen befindet sich Kleingeld in Höhe von 20 Euro in der Kasse. Die 20 Euro werden in folgende Geldstücke unterteilt: 2 mal 2 Euro, 8 mal 1 Euro, 4 mal 50 Cent, 10 mal 20 Cent, 20 mal 10 Cent. Die Geldkassette wird anschließend in die Kasse gelegt. Über das iPad, welches auf der Kasse steht, kann man auf das Kassensystem Quickbon zugreifen. Mit Quickbon kann man die einzelnen Produkte, die im Schülercafé verkauft werden, auswählen und anschließend abkassieren. Doch nicht nur auf die einzelnen Produkte kann man zugreifen. Auch die Kartenzahlung und das Ponsystem wird mit dem Kassensystem geregelt. Anhand dieser Bestellung kann man den Vorgang gut zeigen. Zuerst wählt man zum Beispiel ein Brötchen mit Käse und eine Rhabarberschorle aus. Wenn man sich während der Bestellung umentscheidet und nicht mehr das Brötchen haben möchte, klickt man oben links auf das Symbol des Produkts und der ausgewählte Artikel verschwindet einfach wieder. In diesem Fall wurde anstatt des Schnittbrötchens ein Fitnessbrötchen ausgewählt. Sobald die Bestellung abgeschlossen ist, wird abkassiert. Dafür geht man oben rechts auf den Haken. Daraufhin öffnet sich die Bezahloberfläche, auf der man den Betrag des Kunden entweder mit Scheinen oder per Hand eintragen kann. Anschließend wird das Wechselgeld automatisch ausgerechnet und bei der Fertigstellung der Bezahlung wird der Beleg ausgedruckt. Der Ablauf, um mit Karte zu bezahlen, ähnelt sehr dem der Barzahlung. Zuerst werden die Produkte ausgewählt. In diesem Fall handelt es sich um ein Brötchen und einen Schocchiato. Doch bevor man den Haken oben in der rechten Ecke auswählen kann, muss erst das Symbol der Kartenzahlung unten rechts geklickt werden. Wenn all dies geschehen ist, aktiviert sich das Kartenlesegerät und der passende Betrag wird darauf angezeigt. Die Karte kann nun zum Abkassieren auf das Lesegerät gelegt werden. Wenn der Drucker oder die Kasse einen Druckerfehler anzeigt, ist in den meisten Fällen das Papier des Druckers leer. Dann muss dieses aufgeführt werden. Das macht man wie folgt. Zuerst wird an der grauen Lasche gezogen, um den Drucker zu öffnen. Danach holt man die Plastikhülse der alten Papierrolle heraus Anschließend könnt ihr die neue Rolle einlegen. Wenn man alles richtig gemacht hat, schneidet der Drucker das überschüssige Papier ab und die Fehlermeldung wird ausgeblendet.